अरेस्ट किया था ऐसे केस में जो यूट्यूब खुद डिलीट कर देता है यूट्यूबर्स का चैनल आपने हिंदुस्तानी भाव टाइम पे देखा होगा शुभम मिश्रा के टाइम पे देखा होगा वैसे टाइम पे जो यूट्यूब खुद डिलीट कर देता है चैनल तो वैसे तो आप लोगों को भी लग रहा हो कि यूट्यूब ने जो गौरव जोन का चैनल को डिलीट किया पर ऐसा नहीं है तो बेसिकली गौरव जोन का चैनल हैक हो गया था रात को जो है गौरव जोन के चैनल पर वही इथेरम बिटकॉइन वाला लाइव स्ट्रीम हो रहा था क्रिप्टो करेंसी वाला लाइव स्ट्रीम उसके बाद शायद उनको स्ट्राइक पड़ गया कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ गया उनका चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया उनका चैनल का नेम को भी चेंज किया गया था तो वही है रीजन बेसिकली उनका चैनल हैक हो गया था फिर उसके पास जो है वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का लाइव स्ट्रीम होने लगा मतलब वही बिटकॉइन वाला इथेरम वाला फिर उसके पास जो है यूट्यूब ने उनको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दिया था उनका चैनल डिलीट हो गया तो उसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द उनका चैनल फिर से वापस आने वाला यूट्यूब ने